ගැසට් කරලා තියෙනවා දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා ගැසට් කළා ඇන්ටි ටෙරරිසම් බිල් අතිශයින් භයානකයි තිබුණ එකට වඩා 10 ගුණයක් භයානකයි ඒ ඒ කියන්නේ දැන් පෙළපාලි ගියොත් ඒක ටෙරරිසම් වෙනවා ඒක ඒක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් වෙනවා අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් ඒකට සහ කවුරු හරි මාධ්‍යවේදියෙක් පින්තූරයක් අරගෙන මොනවා හරි ලිව්වොත් එයා හිරේ දාන්න පුළුවන් දැන් මෙතෙක් දුරට ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර්ස් දැන් ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර්ස් ඉෂූ කරන්න පුළුවන් deputy inspector general of police මම දන්නේ DIGස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඒ හැම DIG කෙනෙකුටම පුළුවන් ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එකක් ඉෂූ කරන්න. ඒක අභියෝගයට ලක් කළා උසාවියන්න බෑ. එක සැරේම මාස 3ක් DO එක යටතේ. නීතිපතිතුමාට කියන්න පුළුවන් ඔබතුමාට විරුද්ධව සාක්ෂි තියනවා. හැබැයි මම දැන් අඩු දාන්නේ නැහැ. අවුරුදු 20ක් ඒක පරක්කු කරනවා. අවුරුදු 20ක්. එහෙම නැත්නම් පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වලට යවන්න හැකි. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට prescription orders තහනම් කරන්න මේ මේක තහනම් කරන්න හැකි. මේ මේ ආයතනය තහනම් කරන්න හැකි. හරි? එතකොට ඊට පස්සේ restriction orders මෙතන ඉඳන් අතෙන්ට ඇර වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ. මේ ඔක්කොම මේ පනතේ තියෙනවා. දැන් මේ පනත ගැසට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් විපක්ෂය අනිවාර්යෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා ඒකට විරුද්ධව. ඉතින් මෙන්න මේවා පිළිබඳ මම හිතන්නේ අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ පක්ෂ ભેදයෙන් තුරව. මේ පනත සම්මත කළොත් ඊට පස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරන්න බෑ කොහෙත්ම. අවම වශයෙන්වත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහසක් නැති සමාජයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පරිවර්තනය වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.